What was that sound? What was that sound? That sound یعنی آن صدا. What was that sound یعنی آن صدای چه بود؟ What was that sound? What is the matter? What's the matter? matter یعنی موضوع the matter یعنی اون موضوعی که من و تو میدونیم که داره اشاره میکنه بهش what's the matter یعنی موضوع چیه مسئله چیه what's the matter what's the matter tell me what to do Tell me what to do. What to do یعنی آنچه که باید انجام بشه. Tell me در حالت امری به کار رفته یعنی به من بگو. Tell me what to do یعنی به من بگو چه کار کنم. Tell me what to do. Tell me what to do. What are you doing? What are you doing? What are you doing? سوالت سوالی و استمراری است یعنی تو داری چه کار میکنی یا خیلی ساده تر داری چه کار میکنی What are you doing? What are you doing? What does Mori have? What does Mori have? What does Mori have? ساختار سوالی است یعنی موری چه چیزی دارد؟ موری چه دارد؟ What does Mori have? What does Mori have? What is Peter eating? What's Peter eating? What's Peter eating ساختار سوالی و استمراری است یعنی پیتر دارد چه چیزی میخورد What's Peter eating What's Peter eating Where are they Where are they where یعنی کجا where are they یعنی آنها کجا هستند where are they where are they Where is Paris? Where is Paris? Paris یعنی پاریس همونطور که میدونید where یعنی کجا where is Paris یعنی پاریس کجاست where is Paris where is Paris Why do you ask? Why do you ask? ask یعنی پرسیدن why یعنی چرا why do you ask یعنی چطور مگه چرا این سوالو از من میپرسی why do you ask why do you ask Would you mind? Would you mind? به معنی اشکالی نداره زحمتی نیست یا آیا ممکنه که خواهش کنم از این عبارت میشه در ابتدای جملاتی که درخواستی از فردی دارید استفاده بکنید و بسیار معدبانه و محترمانه از فردی درخواست بکنید Would you mind Would you mind Would you stop? Would you stop? Would you stop? یعنی میشه خواهش کنم بس کنی از این عبارت میشه در حالت کنایه و در حالت مستقیم استفاده کرد و به فردی اختار داد میشه مثلا در حالتی که داره حرف میزنه همش یا همش داره حرفهای بد میزنه یا یه کاری رو داره انجام میده شما بهش میگید میشه بس کنی Would you stop Would you stop? You are charged. You are charged. یعنی تو متهم شدی. یکی از معانی charge یعنی متهم شدن. You are charged یعنی تو متهم شدی. You are charged. You are charged. You are welcome. You are welcome. یعنی خواهش میکنم اختیار دارید خواهش میکنم You are welcome. You are welcome. You better hush. You better hush. Hush معادل هیس در فارسی است که میگیم هیس صحبت نباشه You better یعنی بهتر تو هاش یعنی بهتره که ساکت باشی You better hush You better hush You can make it. You can make it. You can یعنی تو می توانی. Make it یعنی اون رو بسازی. یک عبارت هست به طور کلی یعنی تو می توانی از عهده اون کار بر بیای. It اشاره میکنه به اون کاری که مخاطب مد نظرشه یا گوینده مد نظرش داره به مخاطب اعلام میکنه. You can make it. یعنی تو میتونی از اختش بر بیای و انجامش بدی You can make it You can make it You complete me. You complete me. Complete یعنی کامل کردن یا کمپلت کردن. You complete me یعنی تو مرا کامل میکنی یعنی تو اگر به من به پیوندی، مرا کامل میکنی You complete me You complete me You distracted me. You distracted me. Distract یعنی حواس پرت شدن یا حواس پرت کردن You distracted me یعنی تو حواس منو پرت کردی You distracted me You distracted me You know better You know better better یعنی بهتر know یعنی دانستن you know better یعنی شما بهتر میدانید یا تو بهتر میدانی you know better you know better You let me down. You let me down. down یعنی پایین you let me down یک اصطلاح و یک عبارت است به معنی تو مرا ناامید کردی you let me down you let me down you should stand guard You should stand guard stand guard یعنی نگهبان ایستادن یا نگهبانی دادن you should یعنی تو باید you should stand guard یعنی تو باید نگهبان بیستی یا تو باید نگهبانی بدهی you should stand guard you should stand guard You will find out. You will find out. Find out یعنی پی بردن یا فهمیدن. You will یعنی تو در آینده این کار را خواهی کرد. You will find out یعنی تو خواهی فهمید. پی خواهی برد. متوجه خواهی شد. You will find out. You will find out. You will get it. You will get it. You will یعنی تو انجام خواهی داد در زمان آینده get it آن موضوع را خواهی گرفت. You will get it یعنی تو بهش دست پیدا خواهی کرد یا به آن خواهی رسید. You will get it You will get it You are my angel You are my angel angel یعنی فرشته you are یعنی تو هستی you are my angel یعنی تو فرشته منی you are my angel you are my angel You are my lover. You are my lover. lover یعنی عاشق یا معشوق you are my lover یعنی تو عاشق یا عشق منی You are my lover. You are my lover. Yours cordially. Yours cordially از این عبارت در انتهای نامه ها استفاده میشه و به معنی و معادل با احترام صمیمانه قابل استفاده است. Yours cordially. Yours cordially. Yours sincerely. Yours sincerely Sincerely یعنی ارادتمندانه یا خالصانه Yours sincerely یک عبارتی است که در انتهای نامه ها باز هم استفاده میشه به معنی ارادتمند شما Yours sincerely Yours sincerely Zip up your bag zip up your bag your bag یعنی کیف تو zip up یعنی زیپش رو ببند zip up your bag در حالت امری استفاده شده یعنی زیپ کیفت رو ببند یا زیپ کیفت رو بکش zip up your bag zip up your bag zip up your lip. Zip up your lip. lip یعنی لب your lip یعنی لب تو zip up your lip یعنی زیپ لب تو بکش که ما در فارسی میگیم زیپ دهن تو بکش zip up your lip یعنی هیچی نگو zip دهن تو بکش zip up your lip zip up your lip A baking hot day. A baking hot day. Hot day یعنی روز داغ. Baking یعنی پختن. A baking hot day یک عبارت است به معنای روز بسیار گرم که آدم توش میپزه. A baking hot day. A baking hot day. بون کمپانین بون کمپانین بون کمپانین یک عبارت هست به معنی رفیق جون رفیق خیلی نزدیک. بون کمپانین بون کمپانین وان Way تیکت one way ticket ticket یعنی بلیت way یعنی راه one way یعنی یک طرفه one way ticket یعنی بلیت یک طرفه one way ticket one way ticket a party of seven a party of seven seven همونطور که میدونید یعنی هفت a party یعنی یک میهمانی یا یک گروه a party of seven یعنی گروهی هفت نفره a party of seven a party of seven social climber social climber climb یعنی بالا رفتن همونطور که میبینید بیش خونده نمیشه climber یعنی بالا رونده social یعنی اجتماعی دوستان دقت داشته باشید تلفظ social سوشیال نیست social climber یعنی آدمی که جویای نامه دنبال جاه و مقام میگرده social climber social climber ABC of something ABC of something something یعنی چیزی ABC ABC of something یعنی الفبا یا اصول چیزی یا موضوعی ABC of something ABC of something absolutely right absolutely right right یعنی درست همچنین به معنی راست absolutely یعنی کاملا مطلقا absolutely right یعنی کاملا درسته یک عبارت کاملا محاوره است که بسیار هم استفاده میشه absolutely right absolutely right